Ella me llama pa' que le dé de fumar Ella me llama porque quiere vacilar Y la verdad que eso a mí me da igual Lo que tú quieras mami te lo voy a dar Y ella me llama pa' que le dé de fumar Ella me llama porque quiere vacilar Y la verdad que eso a mí me da igual Lo que tú quieras mami me quiere ver, me lo quiere mover Ella viene pa' mi lado y no sabe bien por qué Yo quiero billes de 100, marihuana y ese culo Lo quiero ahora, yo no espero para el futuro Mami muévelo, ponme algo de color A esta vida de locura que vivimos tú y yo Follando portales fuera de control Queriendo ser felices pero na na na Que aquí esa mentira no cabe, que yo no la quiero sabes, mami tú lo sabes Con el alma rota no llevamos disfraces Y estamos llegando lejos mamá Vamos a terminar con este drama Estamos llegando lejos mamá Me encanta cuando pierdes la calma Ella me llama pa' que le dé de fumar Ella me llama porque quiere vacilar Y la verdad que eso a mí me da igual Lo que tú quieras mami te lo voy a dar Y ella me llama pa' que le dé de fumar ella me llama porque quiere vacilar la verdad que eso a mí me da igual